Dobrodošli, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dabei. TK Official. Und zusammen gucken wir uns MC Stojan an. Mhm. Ein serbischer Sänger, den hast du noch nie angeschaut. Gar nicht. Und ja, heute ist der Tag. Und mhm. das Lied heißt Ole Ole. Ole, Ole. Ähm, auf Instagram hat er schon ein paar Bilder und Videos gepostet mhm. gehabt und war richtig witzig anzuschauen. Seine Dance Moves sind immer so witzig. Und ja, dann gucken wir uns mal Ole Ole an. Ich bin sehr gespannt. Okay, ich bin auch gespannt, wenn du sagst, er ist witzig. Lamia. Er hat eine Wodka-Marke rausgebracht. Echt? Lamiami. Okay, geil. Äh, <laughs> orientalisch geil. so. <laughs> Hm. okay, das ist echt geil. Ah, das ist ja von... Grinch. Grinch, genau, Grinch. Hey, hey, der hat Mickey Mouse. Hey. Äh, Hey, die 60er werden so Arschwacke. Das ist doch vielleicht bekannt irgendwie. Ja. Oh. das ist die Flasche, wodka Ja. ja. Die Flasche sah geil aus. Da sind aber echt so Frauen mit dabei. Ja. Geiles Auto, Privatjet. Ey. Ole, ole, ole. Erinnert mich an einen äh. Typen, ne, ähm, er ist ein bisschen älter, der ist äh, Milliardär oder Millionär. Er macht auch immer wieder solche Videos in seinem Privatjet, wie er tanzt, ja. Er Ja, erinnert mich voll, voll an ihn. Das sieht so witzig aus, so Teppich ausgeklopft. <laughs> Am Flughafen. Ja, ja das ist auch eine gute Idee. <laughs> Den alten. Den alten. Schön die Hüften schwingen lassen. <laughs> Mal backen. Äh. die haben auch alle immer verschiedene Farben. Ja. Ole, ole, ole. Ihre Stimme ist auch sehr schön. Mhm. <laughs> Wild, wild. Ole, ole, ole. ja, krass. Wow. Das, ist, das war echt geil. So, da hast du direkt Happy Laune. Ja. Und Video aber, und so Song. Ja, und waren sehr coole Ideen da, lustige Ideen, seine Dance Moves, einfach nicht zu toppen irgendwie. Ja, ja. Das war auch dieses. nee, oh, nee. Okay, mach ich jetzt nicht. <laughs> und ja. Und wie fandest du den? Ich fand's echt geil. Ja, ne, ich fand es auch nach langem fand ich das Lied echt mal sehr schön von ihm. Mhm. Und jo, war echt gut. Hat mich sehr gefreut. Also. Ja, echt. Ja, jetzt habe ich direkt wieder gute Laune. War echt viel zu sehen coole Sachen, nice. lustige Sachen. Vor allem die alten Menschen, die er eingebracht hat. Mhm. Und dann so hübsche Frauen. Und genau. Am Flughafen auch richtig. Das ist echt viel krass. Vielfalt. Ja, für zwei Minuten 20 ist echt viel passiert irgendwie. Echt viel. Also. Ja, war echt gut. Mhm. Jo. <laughs> äh, falls ihr nicht unsere anderen Balkan-Reactions abgecheckt habt, schaut euch die auch an. Genau. Wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr das auch gerne in den Kommentaren schreiben. Ähm, Falls euch die Reaction gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert für weitere Videos. Genau, und kommentieren fleißig. Genau, dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.